Não são raras as vezes em que deixamos as mãos balançar no ritmo corrido da vida. Insistimos em enterrá-las fundo nos bolsos. Esquecemos que são mais que extensão. São microscópios à nossa disposição. Deixamos passar por entre os dedos a brisa da imensidão do tempo. Ignoramos que as mãos são pontes que nos ligam às memórias, que com um toque nos contam histórias. Os reflexos aguardam escondidos, pelos nossos olhares que os vão acordar. Até lá, eles choram um rio, na esperança de dar a mão ao mar. Fingimos desconhecer a fragilidade de momentos que foram e jamais serão. Mas se deixarmos o barco ancorado, cedaremos os ventos da inquietação.